Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք C++-ի զանգվածների մասին։ Ուրեմն մենք իրենք, որ մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, ասենք թե որ պահի ամբողջական թիվ int x, որի մեջ կարող ենք դնենք 55։ Իսկանը པարզ է, սա նշանակում է, որ մենք ամրագրում ենք int քանակի ինչ որ բլոկ հիշողության մեջ, որի մեջ մենք կարող ենք դնենք ինչ որ թիվ, օրինակ 55։ Հիմա այդ բլոկի չափը ինչքան է, քանի բայտ ենք մենք ամրագրում երբ մենք ուզում ենք պահենք ամբողջական թիվ կամ int, դա կարող ենք իմանանք size-ը ֆունկցիան օգտագործելով, նենց որ կարող ենք գրենք std.cout size of փոխանցենք նրան x std std and l հիմա սա եթե մենք compile անենք եւ աշխատացնենք ստանում եմ 4, 4 byte, այսինքն 4 byte է ամրագրում իմ compiler-ը x-ի համար, հա, որի մեջ նա հա, կարող է դնել օրինակ 55 կամ ուրիշ ամբողջական թվեր։ Հիմա այս օրինակում մենք տեսնում ենք ինչպես կարելի է մի արժեք պահել փոփոխականի մեջ, բայց ասենք թե մենք ուզում ենք պահենք ոչ թե մի արժեք, այլ միգուցե արժեքների ցուցակ, արժեքների ցանկ, արժեքների զանգված կամ array։ Ոնց կարելի է դա անել։ Ուրեմն նայեք ստեղ, ուրեմն էլի հայտարարում ենք int, որովհետև մենք պետք է ասենք ինչ տիպի արժեքների ցանկ ենք մենք ստեղծում կամ ինչ տիպի արժեքների զանգված ցուցակ array, որից հետո, այս փոփոխականից հետո մենք այսենց ուղակի ուղանկյուն սենց բլոկեր ենք բացում եւ իր մեջ նշում ենք քանակը այս մեր զանգվածի, այս մեր ցուցակի քանակը, քանի արժեք ենք մենք ուզում պահենք իր մեջ։ Եկեք նշենք 5 Okay, եկեք այս կոդը աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ կտա։ Հենց որ compile ենք անում, աշխատացնում ենք, ստանում ենք 20, 20 byte։ Ինչու 20 byte։ Դե մենք տեսանք, որ int-ի դեպքում, երբ որ մենք պահում ենք մի հատ int, մի հատ ամբողջական թիվ, ամրագրում է 4 byte, չէ՞, 4 հատ այդ հիշողության բլոկերից։ Okay, դե եթե մենք պահում ենք մի ցուցակ, որի մեջ կա 5 հատ ամբողջական թիվ, ուրեմն ստացվում է 5 անգամ 4 20 հատ byte։ Okay, այսինքն, երբ որ մենք ստեղծում ենք այսենց զանգված ամբողջական թվերի, ինքը 20 հատ բայտ իրար հետևից, է շատ կարևոր է, իրար հետևից ամրագրում է հիշողության մեջ, որպեսի մենք հետո այդ 5 հատ տարածքներում կարողանանք արտահայտենք ամբողջական թվեր։ Հիմա եկեք ավելացնենք արժեքներ այս մեր ցուցակի մեջ, այս է մեր զանգվածի մեջ։ Ոնց ենք դա անում։ Ուրեմն գրում ենք x, ստեփոփականի անունը, հետո էլի այդ ուղանկյուն այդ բլոկն ենք բացում եւ մեջը գրում ենք որ երրորդ տեղում ենք մենք ուզում գրենք մեր արժեքը կարևոր է հասկանալ որ մենք սկսում ենք հաշվել 0-ով այսինքն առաջին տեղը 0 տեղն է երկրորդ տեղը 1 տեղն է եւ այլն եւ այլն Այսինքն, քանի որ մենք ստեղ ստեղծել ենք զանգված, որը ունի 5 հատ հատված, չէ, վերջին տեղը կլինի 4։ Հիմա այդ տեղին մենք անվանում ենք index, okay, index։ Այսինքն այս զանգվածի, այս array 0 index-ի մեջ, այսինքն առաջին հատվածի մեջ, եկեք գրենք 55։ Okay։ Սա նշանակում է էլի հիմա մենք ունենք զանգված array, որի առաջին տեղում առաջին արժեքը 55 է։ Եվ այդպես իհարկե մենք կարող ենք լրացնենք մնացած տեղերը, հա, մեր զանգվածի։ Այսինքն հիմա ստացվում է, որ մենք ունենք 55 5 տեղանոց զանգված, որի առաջին արժեքը 55 է, երկրորդ երկրորդ արժեքը 25 է, 93, 100 եւ վերջին արժեքը մեր այդ ցուցակի, այդ զանգվածի կլինի 12 հիշողության մեջ արտահայտվում է այսպես, այսինքն ստացվում է, որ մենք ամրագրում ենք 5 հատ int-ի չափով բլոկ, այսինքն 4 հատանոց բլոկեր իրար հետևից, առաջին 4 հատանոց բլոկի մեջ մենք արտահայտում ենք 0.5 55, երկրորդ բլոկի մեջ մենք արտահայտում ենք 25 եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ էլի ինդեքսները դա տեղերն են, հա, այսինքն առաջին ինդեքսը դա 0 է, երկրորդ ինդեքսը 1 է եւ այլն եւ այլն, եւ վերջին ինդեքսը դա ընդհանուր քանակ -1։ Okay, քանի որ մենք 0-ից ենք սկսում, ոչ թե 1-ից 5 ենք հաշվում, այլ 0-ից 4 այս օրինակում։ Բացի դրանից, որ մենք կարող ենք արժեքներ փոխենք, տենց ինդեքս օգտագործելով, մենք կարող ենք ամիջապես նշենք բոլոր արժեքները հետևյալ ձևով։ Այսենց։ Սա նշանակում է, որ մենք ստեղծում ենք մի զանգված, 5 տեղանոց զանգված, որի առաջին արժեքը 55 է, 25 եւ այլն եւ այլն, այս էլ իրանց արժեքներն են։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք 5 հատ ու 5 հատ արժեք ենք ստեղ նշել, իրականում այս արժեքը անիմաստ է։ Մենք սենց էլ կարող ենք գրենք։ Սա նշանակում է, որ մենք ստեղծում ենք զանգված, որը ունի S քանակի արժեքներ։ Այդ կարելի է ենթադրել։ Բայց նայեք ստեղ, մենք ստեղ կարող ենք գրենք օրինակ 10։ Սա նշանակում է, որ մենք ստեղծում ենք զանգ 10 տեղանոց զանգված, որի առաջին 5-ը այս արժեքներն են բայց կա եւս 5 հատ, չէ, որ դեռ չենք նշել, որ հիմա ապագայում կարող ենք նշենք օրինակ գրելով x, չգիտեմ, 5-ներ թող լինի ինչ որ եսիմինչ, հա, ինչ որ ուրիշ արժեք։ Նաև կարելի է իհարկե այս արժեքները փոխել, օրինակ 0-ն կարելի է դարձնել 7։ Այսինքն այս առաջին տողում մենք ստեղծում ենք զանգված, որի առաջին արժեքը 55 է, բայց դրանից ամիջապես հետո մենք այդ արժեքը փոխում ենք ու դարձնում ենք 7։ Կարծում եմ այդքանը པարզ է։ Ամ հիմա եկեք էս 10-ը հանեմ, խնդրեմ, հիմա մենք ունենք զանգված 5 տեղանոց, որի մեջ կան այս արժեքները, ու այս զանգվածի փոփոխականի անունն է x-ը։ Մենք նաև կարող ենք կարդանք արժեքներ զանգվածից, նենց որ օրինակ ստեղ կարող են գրենք x, չգիտեմ, 2 եկեք տեսնենք դա ինչ կտա, compile ենք անում, աշխատացնում ենք, 93, ինչու 93, որովհետև մենք երկու ինդեքսն ենք, չէ, 6-ը, սա 0 ինդեքսն է, սա 1 ինդեքսն է, սա 2 ինդեքսն է, խնդրեմ, 93։ Հիմա ոնց իմանանք այս x-ի մեջ քանի արժեք մենք կարող ենք պահենք, հա, իր այսպես ասած երկարությունը ուրիշ լեզուներում մենք կարող ենք անենք, ասենք x.length կամ ինչ-որ տես մի բան, որը կտա երկարությունը։ C++-ում տես բան չկա, մենք պետք է հաշվարկենք։ Կարող ենք անենք հետևյալը, գրենք size of, փոխանցենք x, սա մեզ կտա քանի բայտ է, չէ, այս ամուր զանգվածը ամրագրել, այս օրինակում կլինի 20, քանի որ 5 տեղ ենք ամրագրել, ամեն ամեն տեղը 4 բայտ է, քանի որ int ենք օգտագործում 4 անգամ 5, 20, չէ՞, այդքանը գիտենք։ Դա կարող ենք բաժանենք int-ի չափով, հենց որ size of int։ Ուշադրություն դարձրեք, որ size of int կարելի է փոխանցել եւ փոփոխական որը կտա հիշողության մեջ այդ փոփոխականի տարածքի չափը, հա, քանի բայտ է նա ամրագրել։ Նաև կարող եք տակ հենց տիպը, Okay։ Ու ինքը կասի այդ տիպի չափը։ Okay, հիմա եթե սա մենք աշխատացնենք, compile անենք, տպենք, ստանանք 5։ Ահա, խնդրեմ, այսինքն x-ը ունի 5 հատ տեղ, որտեղ որ մենք կարող ենք նշենք ամբողջական թիվ։ Հիմա եկեք փորձենք տպել այս ամբողջ զանգվածը console-ում։ Դենց որ եկեք ստեղ ուղակի գրենք cout x եւ տեսնենք ինչ կստանանք։ Դենց որ compile-ենք անում, աշխատացնում ենք, ու սա հասցե է։ Սա ինչ հասցե է։ Սա հասցե է առաջին ինթի առաջին տեղի։ Այսինքն ոնց որ այս հասցեն է, հա, այս օրինակում, հա, այս անկապ ինչ որ հասցեն, այս իրական հասցեն է, որը այս օրինակ, հա, այս անգամ, երբ որ մենք աշխատացրեցինք, նա ընտրել է։ Ամ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ զանգվածը ընդամենը ամրագրում է ինչ որ տարածք, ինչ որ քանակի տարածք հիշողության մեջ եւ հիշում է այդ տարածքի առաջին հասցեն։ Եվ քանի որ այս օրինակում մենք գիտենք, որ int-երով ենք աշխատում, երբ որ մենք 0 index-ն ենք կարդում, ինքը առաջին հենց միանգամից առաջին տեղի 4 հատ բայտը կարդում է եւ դրանից ստանում ենք 55։ Երբ որ մենք երկրորդն ենք ուզում անենք, մենք փոխանցում ենք 1։ Ինչու 1 որովհետև ինքը այդ հասցեին, որտեղից ինքը սկսում է, ավելացնում է 1 հատ 1 հատ ինչ։ Դե ինքը գիտի, որ ինքը 4-ա, չէ՞։ Մի հատ դրանից։ Այսինքն մի հատ 4-ա հա ինքը ավելացնում, այսինքն ստերից ինքը թռնում է առաջ։ Պուպ, ստեղ եւ վերադարձնում է այս արժեքը։ Երբ որ մենք վերցնում ենք index 2, ինքը այդ առաջին հասցեին գումարում է 2 հատ int-ի քանակի տարածք։ Այսինքն ինքը սրան գումարում է երկու հատ ինտի տարածք, այսինքն 8, չէ, 4-4, 8, հետևաբար ինքը թռնում է, գալիս է հասնում է ստեղ և կարդում է այդ արժեքը։ Այ հիմա գիտեք ինդեքսների ինչի են 0-ից սկսում, որովհետև երբ որ մենք 0 ենք սկսում, ինքը ավելացնում է այդ հասցեին 0, այսինքն տեից չի շարժվում եւ հենց այդ արժեքը կարդում է եւ վերադառնում է։ Լավ, ուրեմն, բայց ո՞նց տպենք ամեն դեպքում այս արժեքները console-ում, եթե սենց ուղակի անունով չեն կարող տպենք, որտեվ անունով որ տպում ենք, տպվում է ուղակի հասցեն, որ ինքը պահում է իր մեջ, որից ինքը սկսում է։ Կարող ենք օգտագործենք օրինակ for loop for cycle, նենց որ կարող ենք գրենք ստեղ for uh, int i equals 0, i is less than 5, i++, այսինքն 5 անգամ մենք պատտվում ենք 0-ից միջև 4, ինչու միջև 4, որտեվ տեսնում եք, ստեղ i-ը ավելի քիչ է, քան 5, եւ ստեղ մենք մի-մի հատ առաջ ենք տալիս։ Եկեք տեսնենք, ուրեմն սա եկեք տնենք ստեղ եւ տպենք i-ի արժեքները։ Հենց i-ը։ i-ը ինչ է։ Եկեք ուրեմն compile անենք, աշխատացնենք։ 0 1 2 3 4, okay? Այսինքն սա ընդհանրապես ցիկլ է, որտեղ որ i-ը սկսում է 0-ով, Եվ ուրեմն պտտվում է 0-0, հետո 1, 2, 3, 4, հետո որ դա i-ը դառնում է 5, ինքը ցիկլից դուրս է գալիս եւ ստեղ ընդամենը տպում ենք i արժեքը։ Այսինքն i-ը մենք օգտագործենք որպես մեր ինդեքսը։ Նենց որ մենք կանչում ենք մեր պետքա x-ի այդ ինդեքսը կարդալ։ Չէ՞։ Այսինքն առաջին անգամ նո ամենասկզբից i-ի մեջ մենք դնում ենք 0, i-ը ավելի քիչ է կանց 5, i-ը, նենց որ մտնում ենք 0 այս բլոկի մեջ եւ տպում ենք x-ի i-ը, i index-ը, i-ը ինչ է։ Դա 0, չէ՞, այսինքն x 0 ենք մենք տպում։ x0-ն մեզ կտա առաջին արժեքը, որը կլինի 55։ Հետևաբար առաջին անգամ մեր ցիկլի մենք տպում ենք 55 եւ վերջում իհարկե անցնում ենք հաջորդ տողին։ Հետո գալիս ենք ստեղ, i-ը բրթում ենք առաջ մի հատով, հետևաբար 0-ից դառնում է 1, ստուգում ենք, որ 1-ը ավելի քիչ է, կանց 5, այո, Եվ նորից մտնում ենք ցիկլի մեջ։ Եվ այս անգամ տպում ենք x i, is i-ը հիմա 1 է, հետեւաբար մենք կտպում ենք x1, այսինքն երկրորդ արժեքը։ Հետեւաբար, եւ որպես երկրորդ արժեք ստանում ենք 25, տողը անցնում ենք հաջորդին եւ տենց ցիկլով պատտվում ենք միջև i-ը դառնում է 5։ Երբ որ i-ը դառնում է 5, սա արդեն սխալ է կամ կեղծ է, հետեւաբար դուրս են գալիս մեր լուպից եւ մեր ծրագիրը ավարտվում է նենց որ եկեք սա աշխատացնենք, compile անենք, Եվ խնդրեմ, մենք ստանում ենք 55, 25, 93, 100 և 12, այսինքն տպեցինք այս թվերը, մեր զանգվածի արժեքները մեր կոնցոլում։ Իսկ հիմա նայեք ստեղ։ Հիշում եք չէ, որ մենք x-ը որ տպեցինք, մենք ստացանք հասցեն զանգվածի, չէ։ Նայեք ստեղ եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ pointer, int pointer։ Եկեք կոչենք նրան x pointer։ Սա ի՞նչ է, սա փոփոխական է, որը իր մեջ որպես արժեք պահում է հասցե, չէ՞։ Եկեք sense բան անենք։ Wow։ Ուրեմն ինչ է կատարվում ստեղ։ Մենք ունենք մի հատ pointer, այսինքն փոփոխական, որի անունը x pointer է, որի արժեքը այս զանգվածի հասցեն է։ Այսինքն իր x pointer-ի արժեքը հասցեն է, առաջին հասցեն է մեր զանգվածի։ Այսինքն, եթե հիմա մենք անենք std cout եւ տպենք x pointer std and l չորսած բան եւ եկեք նաեւ տպենք հենց x եկեք սա compile անենք, աշխատացնենք։ Ինչպես տեսնում եք, ստանում ենք նույն արժեքը, այսինքն նույն հասցեն, երկուսն էլ, x-ն էլ, x pointer-ն էլ հղում են դեպի այս հասցեն։ Okay, հիմա եկեք x pointer-ի հասցեի արժեքը տպենք։ Okay, x pointer-ը դե եթե հղում է դեպի այս հասցե, իր արժեքը կլինի սա, չէ՞ նենց որ ստեղ աստիկ ենք տնում դիմացից կամ dereference ենք անում, այսինքն մենք ստանում ենք այս pointer-ի արժեքի արժեքը, այս pointer-ի արժեքը այս հասցեն է, իր արժեքը այս սա է, չէ, որը 55 է։ Նենց որ եկեք դա աշխատացնենք։ Եվ ստանում ենք 55, խնդրեմ։ Okay, հիմա նայեք ստեղ։ Մի հատ հետաքրքիր բան եմ անելու։ Եկեք անենք x pointer-ին plus plus Դա նույնն է, ինչպես որ x pointer հավասարը x pointer plus 1։ Վայ, վայ, վայ, վայ, վայ։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Իրականում շատ պարզ է։ X pointer-ը հասցե է, չէ՞, իսկ հիշացնում եմ հասցեն ընդհանրապես թիվը։ Չէ՞, սա թիվը։ Մենք գումարում ենք այս թվին 1, չէ՞։ Բայց չէ, մեկ չենք, որտեվ եթե մենք մեկ գումարենք, մենք կգայինք ստեղ, չէ՞, մի հատ հասցե պլուկ իջնեինք։ Բայց երբ որ մենք գումարում ենք 1, մենք ոչ թե իջնում ենք 1 մի հասցեով, այլ գումարում ենք 1 հատ ինտի չափի քանակ։ Այսինքն, նայեք, այս x pointer-ը int տիպի է, չէ՞։ Հետևաբար, երբ որ մենք գումարում ենք իրան 1, ինքը այս int քանակով առաջա գնում, իսկ int-ը հիշողության մեջ 4 հատ բայտ է, չէ՞ վերցնում իմ իմ compiler-ը։ Հետևաբար, երբ որ մենք գումարում ենք 1, ինքը 4 հատ առաջա գնում։ 4 հատ առաջա գնում նշանակում է սա իջնում է, գալիս է, հասնում է այստեղ եւ ընդունում է IS հասցեն։ Եվ այս հասցեի արժեքը կլինի 25, չէ՞։ Եկեք տեսնենք, compile անենք, աշխատացնենք, խնդրեմ, ստացանք 25։ Այսինքն մի ոպե, դա նշանակում է, որ հլի մի հատ սենց չանենք, էլի։ Եկեք դրա տեղը անենք սենց, x pointer plus 1։ Եկեք ուղակի սենց փորձենք։ Այսինքն x pointer-ը, որը հասցե է, իրան գումարում ենք 1 և հետո այդ հասցեի արժեքը տպում ենք եկեք աշխատացնենք, compile-անենք, աշխատացնենք, ստանում ենք 25։ Իսկ ինչ կլինի, եթե գումանենք 2։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք, ստանում ենք 93։ Ինչ կլինի, եթե իրան գումարենք 0։ Ինքը ոչ միտեղ չի շարժվում, նույն հասցեն է մնում, հետևաբար մենք ստանում ենք առաջին արժեքը։ Պատկերացեք ինչա կատարվում։ Այսինքն այն ինչ որ մեկ ինդեքսներով ենք ստեղանում, մենք անում ենք էլեմենտար մաթեմով։ Երբ որ մենք pointer-ի հետ մաթեմ ենք անում, դա կոչվում է pointer arithmetic կամ pointer-ների մաթեմ։ Դա բարդ բան չի, ընդհանրապես նշանակում է, որ pointer-ը ինչ որ հասցե է, որ ընդհանրապես մի հատ թիվ է, եւ այդ հասցեին եթե մենք գումարում գումարենք, մենք հիշողությունից կիջնենք ներքև, եթե մինուս անենք, հիշողությունից կգնանք վերև։ Այդքան բան։ Իսկ քանի բայտով ենք մենք թռնում առաջ եւ հետ ամեն մեկի համար, դա որոշում է իր տիպը։ Քանի որ մենք ստեղ օգտագործում ենք int pointer, int-ը իմ compiler-ը քանի որ օգտագործում է 4 բայտ, ամեն անգամ մենք մի հատ գումարում ենք առաջ, ինքը 4 հատ բայտ առաջ է գնում։ Հետևաբար, երբ որ մենք անում ենք step +1, գիտեք ինչ, եկեք dereference չանենք։ Եկեք հենց հասցեն տպենք։ Եկեք հենց հին հասցեն տպենք, մի րոպե, հենց pointer-ի հասցեն եկեք տպենք։ Եվ հետո այդ pointer-ի հասցեն +1։ Եկեք տեսնենք տարբերությունը։ Ուրեմն compile ենք անում։ Ահա, խնդրում եմ։ Ստանում ենք երկու հասցե, որի տարբերությունը 4 է։ Տեսնում եք, այս վերջում 4։ 4 հատ առաջ է գնացել, որտեվ մի հատ int-ի քանակով մենք առաջ ենք գնացել, այսինքն 4 հատ առաջ։ Հիմա նայեք ստեղ սա նշանակման մի հատով առաջ գնա, չէ։ հա։ Մենք նաև կարող ենք անենք sense բան, նայեք։ x pointer 1 Նայեք ստեղ։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք, ստանում ենք 25։ Հա։ Հա։ Okay, նույնը ինչպես որ x, չէ։ Սա էլ պետք է որ մեզ տա 25 Այո, նույնը, ինչպես որ x գումարած 1։ Այսինքն x գումարած 1 սա հասցեն, իր այդ հասցեի արժեքն ենք 1 վերադարձնում, էլի ստացան 25։ Այսինքն ստացվում է, որ զանգվածի արժեքը, զանգվածի փոփոխականը կարելի է օգտագործել ինչպես pointer։ Հիմա ինչպես կարելի է այս զանգվածը փոխանցել ինչ-որ ֆունկցիային որպես արժեք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կհաշվարկի միջին քանակը, հա, միջին արժեքը։ Նենց որ int average որը կվերադարձնի ինչ որ արժեք, ինչ որ բան, այդ հետո կհաշվարկենք, որը կընդունի զանգված int, օրինակ, չգիտեմ, z։ Ահա, խնդրեմ։ Ոնց որ ամբողջական թվերի զանգվածն ա կընդունի, եւ եկեք ստեղ ուրեմն կանչենք նրան average եւ փոխանցենք x, այսինքն այս զանգվածը մենք փոխանցում ենք, որը գալիս է հասնում է մտնում է այս փոփոխականի մեջ։ Եվ ստեղ մենք ուրեմն իրանով կպտտվենք եւ կհաշվարկենք միջինը։ Հիմա, քանի որ ստեղ ուղակի z որ ընդունում ենք, կամ պետք է հաշվարկենք իր երկարությունը size-ով եւ այլն եւ այլն բաժանելով տտ բայց իրականում կարաչակեմ որ այդ մեթոդով եկայությունը չստանաք, այլ եկայությունը միշտ պահեք ինչ որ բավականի մեջ։ Դա իրականում նրա համար է, որտեվ օրինակ եթե pointer օգտագործեք, pointer-ը չգիտի երկարությունը եւ կարող է խնդիրներ լինեն, նենց որ ես կարաչակեմ հետեւյալը։ Եկեք ստեղ ստեղծենք մի հատ փոփոխական, length երկարություն, որի մեջ տնենք 5, մեր զանգվածի երկարությունը։ Հիմա մեր զանգվածի երկարությունը չի կարող փոխվել, չէ, որտեղ մենք ինչ որ քանակ ամրագրում ենք հիշողության մեջ եւ վերջ։ Եթե մենք ուզենանք ավելի մեծ զանգված, պետք է առանձին նորից մի հատ զանգված ստեղծենք։ Նենց որ եկեք դիմացից գրենք const։ Const նշանակում է, որ այս այս փոփոխականի արժեքը չի կարող փոխվի, okay։ Ինքը մնում է 5։ Հետո եկեք այդ երկարությունը փոխանցենք ստեղ ասել նշելով շատ ակնհայտ, որ մենք ստեղծում ենք մի հատ զանգված, որը կլինի 5 հատանոց։ Հետո ստեղ x-ի x բացի x-ից եկեք փոխանցենք եւս մի հատ արժեք երկարություն։ Okay։ Սա կտա ուրեմն s զանգվածի երկարությունը։ Հիմա շատ པարզ է, մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք ուրեմն կստեղծենք մի հատ փոփոխական int result, որը թող լինի 0-ով, Հետո պետք է ուրեմն բոլոր այս արժեքները գումարենք իրար եւ բաժանենք այս երկարությամբ, որ ստանանք միջինը, չէ՞։ Նենց for for int i is 0, i is less than length, i++ եւ ասում ենք result-ին, եկեք հավասարացնենք result plus z sense։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ z-ի մեջ կա մեր զանգվածը, մեր z-ի տարբեր ինդեքսները 0-ից միջև 1 ինչ որ քանակ, վերցնում ենք եւ ավելացնում ենք result-ին։ Այսինքն այս պահին, այս տողում result-ի մեջ կլինի 55,25,93,100,112։ Հիմա այդ ամբողջ քանակը մենք պետք է բաժանենք երկարությունով, length-ով, որ ստանանք միջինը, չէ՞, հենց որ ստեղ անում ենք result divided by length։ Հմ, sense։ Կամ բան դա մեզ կտա միջինը, հենց որ որը մենք հետո կուղարկենք cout-ով դեպի console։ Այսօր եկեք աշխատացնենք սա։ Ահա, խնդրեմ, ստանում ենք 57, այսինքն այս ամենի միջինը 57 է։ Հիմա, ինչպես նշեցի, մենք ցանկացած զանգված կարող ենք հղենք pointer-ով, նենց որ ստեղ կարող ենք ոչ թե ընդունենք զանգված, այլ ընդունենք ստեղծենք մի հատ pointer, ու ինչա ստացվում, որ այս զանգվածին մենք դնում ենք այս pointer-ի մեջ։ Դա հիշում եք, սրան նման մի բան է։ Այսինքն մենք x-ը ոնց որ վերցրեցինք ու դրեցինք pointer-ի մեջ, նույն ձևի x-ը վերցնում ենք դնում ենք այս pointer-ի մեջ։ Եվ եկեք այս ամենը հիմա աշխատացնենք, ուրեմն compile անենք, աշխատացնենք եւ խնդրեմ նորից ստանում ենք 57։ Էլի եմ հիշացնում, որ սա նույնն է ինչպես որ մենք գրենք sense, ուրեմն z հասցեին գումարենք i որը կտար մեր հասցե, եւ այդ հասցեի արժեքը մենք վերցնենք, այսինքն sense անենք։ Okay, եթե sense, sense գրենք, սա մեր մի րոպե, եկեք sense անենք։ Եկեք սա ջնջենք։ Նույնից աշխատացնենք։ Compile անենք, աշխատացնենք։ Էլի ստանում ենք 57։ Խնդրեմ որը էլի էլի եմ իշասում լինի ինչպես որ zi այսինքն երբ որ մենք sense index-ով ենք վերցնում դա նշանակում է թրի առաջ i քանակով, ոչ թե i բայտերով, այլ i int, you know, այս այս չափի քանակով, այս չափի քանակով առաջ գնա։ Եվ 6 կարթա այդ համապատասխան արժեքը։ Սա նշանակում է այդ քանակով առաջ գնա, ստացի այդ նոր հասցեն եւ այդ նոր հասցեի արժեքը 6-ը։ Սա նշանակում է 6 հասցեի արժեքը։ Չէ՞։ Այսինքն ելի եմ ասում, եթե զին այս առաջին հասցեն է, եւ մենք առաջ ենք գնում i քանակով, որը ամենասկզբից 0 է, հետո 1, հետո 2 եւ այլն, ինքը այդքան քանակով թռնում է առաջ եւ կարդում է իր համապատասխան արժեքը։ Սա նշանակում է կարդա իր համապատասխան արժեքը։ Եթե տենց չանենք, եթե սենց անենք, սա նշանակում է, որ բոլոր այս հասցը, այս հասցեն գումարում ենք այս հասցեի հետ գումարում ենք, այս հասցեի, մենք դա չենք ուզում անենք, մենք չենք ուզում գումարենք հասցեները, մենք ուզում ենք գումարենք հասցեների համապատասխան արժեքները, 55-ը, 25-ը, 93-ը, այդ դրա համար մենք դիմացից դնում ենք այդ աստղիկը, dereference operator այսպես ասած, կամ այս ամեն ինչը գրելու տեղը կարող ենք ուղղակի գրենք sense նույն բանն է, էլի եմ, ստե գրում եմ zi, նույնն է, ինչպես որ աստղիկ zi plus i։ Սա նշանակում է հասցեն թրի առաջ և վեցու էդ հասցեի աժեքը, սա նշանակում է այս քանակով թրի առաջ և տուր աժեքը։ Այսինքն սա ուղակի մի քիչ քիչ կոդ ենք գրում, սա մի քիչ շատ, բայց վերջում ստացվում է նույն բանն է։ Հիմա եւս շատ կարեւոր բան ցես ցույց տամ։ Ուրեմն նայեք, ստեղ այս x-ը, որ մենք ուղարկում ենք, չէ՞, որ գնում է մտնում է այս z-ի մեջ, ինքը այս զանգվածի կոպիան չի։ Այս x-ը հիշեք, ընդհանրապես պահում է կամ հիշում է հասցեն, այս հասցեն, չէ՞։ Հետևաբար, երբ որ մենք գալիս ենք ստեղ, այս z-ի մեջ նույն հասցենն է։ Հետևաբար մենք կարդում ենք նույն հիշողության հատվածից, ինչպես որ x-ն էր կարդում։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Այս ֆունկցիայի մեջ եկեք մի հատ փոփ մի քիչ փոխենք այս ֆունկցիան եւ այս ֆունկցիայի մեջ եկեք z չգիտեմ 0-ի մեջ դնենք 1000։ Չէ՞։ Եկեք սա մի րոպե, մի հատ շարժեմ դնեմ ստեղ եւ մի րոպե։ Եվ ստեղ եկեք տպենք x-ի 0-ն։ Պատկերացեցիք ինչ եմ անում, այսինքն այս x-ը փոխանցում եմ այս ֆունկցիային, այս ֆունկցիայի մեջ ինչ որ բան եմ անում, հետո ստեղ տպում եմ x-ի 0-ն։ Եկեք տեսնենք ինչ կլինի։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք եւ ինչպես տեսնում եք, դարավ 1000։ Ինչու՞։ Էլի, որովհետեւ այս x-ը հղում է ինչ որ հասցեին, չէ՞ այդ հղումը այդ նույն հասցեն ինքը ուղարկում է եւ որը մտնում է z-ի մեջ։ Հետևաբար z-ն էլ է հղում այս նույն հասցեին եւ z 0-ն մենք վերցնում ենք, որը այս հատվածն է, եւ այդտեղ մենք գրում ենք 1000։ Հետևաբար, երբ որ այս ֆունկցիայից դուրս են գալիս եւ x-ի 0-ն ենք կարդում, ելի եմ ասում, x-ը եւ z-ն նույն հասցեն ունեին։ Հետևաբար մենք կարդում ենք ելի այս նույն հատվածը, որը արդեն դառել է 1000։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ մենք փոխանցում ենք հղում դեպի զանգված, ոչ թե զանգվածի կոպիան։ Դա շատ կարևոր է։ Այդքան բան, այսինքն մենք կարող ենք ստեղծենք ցուցակներ, զանգվածներ, օգտագործելով այն բլոկերը, այս բլոկերը, Ամ հիմնականում միշտ երբ որ զանգված եք ստեղծում, լավ կլինի հիշեք այդ զանգվածի երկարությունը մի հատ առանձին փոփոխականի մեջ, որին նշեք որպես const, որպեսզի ինքը չփոխվի։ Ամ զանգվածին կարող եք օգտագործեք նույն ձեւի ոնց որ pointer եւ նայեք իրեն կարող եք փոխանցեք ինչ որ pointer-ին եւ կարող եք ցանկացած արժեք վերցնել կամ index-ով եւ pointer-ի եւ զանգվածի կարող եք վերցնել index-ով կամ կարող եք մի քիչ մաթեմ անեք, այսինքն գումարեք իր հասցեին ինչ որ մի քանակ եւ հետո այդ ամեն ինչի աստղիկով վերցնենք այդ հասցեի համապատասխան արժեքը, այսինքն մենք կարող ենք x անենք x պլյուս 1, որը նշանակում է առաջին հասցեից, առաջին հասցեից, թրի առաջ 1 հատ, հիմա մենք ուզում ենք այդ հասցեի արժեքը, որպեսի ստանա 25, այդ հասցեի արժեքը, սա կվերադացնի 25, կամ սրա տեղը, սրա տեղը մենք կարող ենք անենք x1, սա եւ սա կստա մոտավորապես նույն արդյունքը։ Նու մոտավորապես չէ, <laughs> հենց նույն արդյունքը։ Ամ այդքան բան։ Հույսով եմ ես ամենը բարձր, հույսով եմ հետաքրքիր էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ